这睡姿，我的天啊！笑死我了。 <laughs> Thank you. 简单了。如果简单概括，这些理论之所以不同，主要是因为他们认为道德权。